Count and non-count noun. Substantivos contáveis e incontáveis. Qual sentença está correta? The data is important. News are important to inform us. Paul doesn't have monies. I need a new luggage before the trip. I found informations on the internet. Todas contêm erros. Erros comuns com substantivos. Uso correto. I found information on the internet. Erros comuns com substantivos. Uso correto. I need new luggage before the trip. Erros comuns com substantivos. Uso correto. Paul doesn't have money. Erros comuns com substantivos. Uso correto. The news is important to inform us. Erros comuns com substantivos. Uso correto. The data are important.